आपके साथ दीक्षा भानुप्रिय भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल 11 करोड़ से भी ज्यादा यूजर होने के बावजूद भी बीएसएनएल है लगभग बंद होने की कगार पर फरवरी में कंपनी अपने कर्मचारियों को वेतन तक का भुगतान नहीं कर पाई इसके अलावा एयरटेल आइडिया जियो और वोडाफोन जैसी कंपनियां कमा रही है इससे भी अधिक मुनाफा भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल करीब करीब बंद होने की कगार पर पहुंच गई है फरवरी में वो अपने कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं दे पाई उसने ये भुगतान मार्च में किया ये स्थिति तब है जब जियो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी प्राइवेट कंपनियां मुनाफा कमा रही है कभी सबसे प्रतिष्ठित टेलीकॉम कंपनी मानी जाने वाली बीएसएनएल आज देश में 11.5 करोड़ मोबाइल यूजर हैं। देश में उसका मार्केट शेयर 9.7 फीसदी है इन चार कारणों से बर्बाद हो रही है बीएसएनएल आइए हम आपको बताते हैं उन चार कारणों के बारे में पहला कंपनी ने 4G स्पेक्ट्रम नहीं लिया है वर्ष 2017 में बीएसएनएल ने 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी में हिस्सा ही नहीं लिया उस समय सरकार ने कहा था कि उसे भी दूसरी निजी कंपनियों के दाम पर ही स्पेक्ट्रम दिए जाएंगे बीएसएनएल को उस समय ये दाम ज़्यादा लगे बीएसएनएल आज भी 4G रफ्तार नहीं दे पा रहा है दूसरा डेटा स्पीड वॉइस क्वालिटी में खराबी डेटा स्पीड और वॉइस क्वालिटी नेटवर्क में कंपनी गुणवत्ता नहीं दे पा रही है अपने नेटवर्क सुधारने के लिए उसने डिपार्टमेंट ऑफ टेली से इजाज़त ली है बैंक से 3,500 करोड़ का लोन ले सके ये लोन उसे मिला नहीं है विशेषज्ञ कहते हैं कि इस राशि में सुधार नहीं हो पाएगा तीसरा राजस्व का 55 से 60 प्रतिशत सैलरी में जाता है कंपनी राजस्व का 55 से 60 प्रतिशत का हिस्सा सैलरी में खर्च करती है फरवरी में वो 850 करोड़ रुपए सैलरी नहीं बांट पाए इसे मार्च में दिया गया कंपनी ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को 6,535 करोड़ रुपए का वीआरएस प्रस्ताव भी दिया है ताकि कर्मचारियों की संख्या एक दशमलव छहत्तर लाख को कम किया जा सके चौथा जमीन नहीं बेच पा रही है कंपनी की देश भर में काफ़ी ज़मीन है वो इसे बेचकर कुछ पैसा जुटाना